¿Cómo te sientes, Moluco, aquí en una película, otra película más dominicana que te destaca? Ah, no, yo contento, yo contento. Todas las películas que uno lo invitan y que tiene la oportunidad de, estar, y más si es una película dominicana, que estoy fuera de mi país, yo creo que es una, gran oportunidad y una emoción increíble que esta sea la segunda parte de la primera, que fue un palo brutal y que todavía sigue pegada ahora mismo en streaming, en Netflix. ¿Cómo te sientes eh, al saber de que las plataformas de digitales se están tomando en cuenta las producciones del Caribe. Antes solamente se tomaba en cuenta las mexicanas, ahora más se está involucrando más el Caribe, Puerto Rico, República Dominicana. Los latinos estamos de moda y la realidad es que eso que nos ha ayudado muchísimo. La música urbana nos ha ayudado muchísimo. Cabe señalar que esta película... Eh, nos ha ayudado el hecho de que Osuna sea el protagonista de la, película. O sea, Osuna es con, la proyección que tiene él, donde ha llegado mundialmente con su música. Obviamente nosotros nos hemos beneficiado de que él esté y que sea parte de esta película. ¿Por qué? Porque nos ha ayudado a estar en plataformas como Netflix, porque seguramente eh, gente va a ver la película por Osuna, pero de repente viene y dice, espérate, Raymond y Miguel, ¿quiénes son de estos? No, son dos veteranos comediantes dominicano, Entonces empiezan a buscarle Remo y Miguel. Entonces de repente empieza Remo y Miguel de la noche a la mañana a tener una, una carrera mucha más larga de, la de lo que le queda, ¿entiendes? Entonces eso nos ayuda a nosotros a poder llegar a, diferentes públicos con, con, con que Osuna sea parte, no, que sea protagonista de esta película. Eh, Molusco, todos sabemos que encabezaste una manifestación sumamente multitudinaria donde sacaron a un gobernador y tú fuiste uno de los principales actores de eso. Eh, ¿Cómo tú sientes el pueblo de Puerto Rico ahora mismo, luego de, esto que pasó? ¿Y qué consejo tú le das? Porque hay muchos países que ahora mismo están pasando por estas dificultades, como Chile, eh, como Bolivia. ¿Cómo tú lo ves desde tu punto? los países tienen que manifestarse. Nosotros tenemos que luchar por lo nuestro. el país es nuestro. República Dominicana es de los dominicanos no son, de, no son del gobierno que está ahí. están cuatro, años, ocho años y luego se van, se enriquecen. Eh, hablo de mi país obviamente, en el caso de Puerto Rico, tienen que gobernar para nosotros, para la gente, para los viejitos, para los niños, para el futuro, no gobernar para enriquecer sus bolsillos. Y si realmente no trabajan bien, nosotros tenemos que manifestarnos, salir a la calle y exigir que realmente lo hagan bien. Nosotros lo hicimos como lo ha hecho mucha gente, ¿no? Yo creo que Puerto Rico ahora mismo se durmió un poquito en ese sentido, piensan que porque sacaron al gobernador las cosas van a empezar a caminar bien, a encaminar bien, no. Esto simplemente tiene que ser la primera llamada de muchas otras manifestaciones que tienen que ocurrir para... No, claro, no, no, no, no. Todo el que es puertorriqueño vive en Puerto Rico sabe que necesitamos más cambios. Esa gobernadora que está allí, para nada, eh, está haciendo el trabajo que, que si fuera por ti... no, no, si fuera por mí no estuviera ella. Si fuera por ti no estuviera ella. El problema es que cuando tú entras al gobierno tú te corroes, te, llega, te parece que te hago una piquiña de robar y, buscarte el dinero fácil. Pero los países tienen que manifestarse, tenemos que luchar por lo nuestro, ¿entiendes? A mí me gusta ser bastante expresivo en ese sentido, a mí no me gustan mucho los talentos que realmente no, se expresan. Los respeto, tienen el derecho a no hacerlo, pero yo creo que tenemos un poder y tenemos un poder para realmente eh, hacer un cambio. Y a mí me gusta realmente decir en cualquier tipo de foro Mira, mano, este, esto es lo que hay que hacer. Hay gente, talentos que no les gusta hablar de política, que no les gusta meterse en nada. Los respeto, pero nos hace falta más gente, que mm, más talentos que quieran a viva voz decir, necesitamos un cambio, que se tiren a las calles a luchar con la gente, porque al final del día todos es por el, beneficio de todos. Gracias Molusco, eh, deseo muchos éxitos como productor eh, de programas de radio, eh, de Playmaker, ¿sabe? de La Garata es difícil porque tú manejas una nueva generación de comunicación. Y aquí se está viviendo eso, parecido allá, pero allá no lo han aceptado igual. No, no, poco a poco, consistencia. Toda la vida es consistencia. La gente a veces me pregunta, ¿pero cómo tú lo haces? No, papi, es consistencia eh, y no, no todo me sale bien. No todo me sale bien. Así que siga metiendo mano. Mucho éxito siempre.